Zuere ere honen parte ez zara. Iotu? Ziur altzaude jarrera bera duzula emakume eta gizonekiko. <laughs> Galdetu oso inoiz zeure buruari ea nork egin ohi dituen administrazio lanak. Bla bla bla bla bla Denon parte hartzea berdina dela esango zenuke? Bla bla bla bla bla bla bla bla.